Школа Акама. Комфортные классы, инновационный подход к обучению и современный автопарк. Автошкола Кама. Работаем с душой для вас. 36 4 семерки. Сиксен нче лицейдан. Сора шарлар. Қаршы олығыз. Обана КВН командасы. Сәлем КФУ! Сіздің қоршығызда Обана КВН командасы. достар бұл сезонда біз бүтіні біз досуашты біз бір бірімізге ұшанабыз марсель айда біздің ойынымызды ойнаймыз айда аттракцион доверие бір екі қазір бір екі үш Владимирский централ Ветер северный Этапом истерит Міне Малик, тоғын менің көзәрімді түштің. балалар көтеріңіз аны Камил, сен ник мұнды кәйефетті сахнаға шықтың? Мені профилактика штабына кірттілер. Неге? Ну, мен математикада күліп отырдым. Неге күлдіңсің? Ну, бар бит енді анда описанный окружность. <laughs> окружность, он лысым, окружность. Камиль, сендерше жүлер кебек өзіңді тұтасың. Міне қора Марселға, міне пример сеңа. Молодец, қора. Молайлар, мен сізге қол қылмаймын, сіз де мен қол Береза Беріңізді қора бітірейін. Ярар, мен былай ғана келмедім, мен ұяңа шәп әйбір келіп, олып келдім гороскоп міне бүтін күш турында бүтін өмірді біле сен кім гороскоп бойынша мен мен весы весы мында айтылған сен ғұмыр бойынша полный неудачник камиль сен білесің бе путинда весы бит камиль сен қоя кеттің Су белән йотырга кирәк бит инде сез башлагыз. Башыбыз ма? О! Ограбление уақытында болған казус. Всем лежать! Ятыңыз! Ятыңыз! Қоя үшіншісі! Ха, мен мында, мен мында. Aydangues Aydangues يا طارق يا طارق Munchada bulgan moqiga. السادي السادي السادي توذة لم توذة السادي السادي السادي آه، قواقورتي قواقور السادي توذة لم توذة Әтей мұнша йона бит, а? Ә, тоқта, пожарлылар келе құтқаралар, а? Туыз, әтей, туыз. Бар кішіде өзінші ұбшілге ерені көз алдығызда кетіріс, үйде болған қай? Жесика. Біз енді ұзақтан бір-бір Улым, сен нәрсе эшлисең? Молодец. Рахмәт. Джессика, Джессика. But you gotta be there for me too. Әйдә, ақырғы сөз, сөздерді сен айт. Мен? Жоқ, сен. Ә, мен. Әмин, дұрыс. Сіздің қоршығызда Обана КВН командасы шығыс жасады. Рахмет. Мяу